to waste your time. If the man broke, the man he a joke. So you gotta get loose with the henny and the coke. Three. I'm hurting, baby. Mm. I'm suffering. Mm. i need dizzy. Love it, love it. I need it. Mm. Udah pergi kau sana, bok kali napas kau. Gak pergi juga kau, ha? Kau jangan bikin aku pala. Ah, jadi naik darahku kan? Ku tabok gak jadi orang kau. tetamparku jadinya ya. Bau kali napasnya, bok laba-laba. Ya Allah, jangan kau pijak kepala dek kau, Borjong. Kau, kau yang nanti aku kau pijakkan batang leher kau ya. Lepaskan, lepaskan. Bandal kali anak ini masih kecil dipijak-pijak pun. Nanti aku potongkan tangan kau nih, mau kau? Ha, mau? Iya, jangan kau pegang lagi kau.